¿Qué tal, Katia? ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Te gustó? Dile sí, me encantó. Me encantó. <laughs> ¿Tuviste miedo? No. No. Muy bien. ¿Y viste, mírame, mírame, viste las vistas que se ve por la ventana? Sí. ¿Qué visto. Muy bien. Las montañas. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. <laughs>